Up 一个。 이거 맛있게 세요잘 먹겠습니다 음. 음. 음. 음. 음. 음. cuminya hmm, enak banget kalian bisa kalau di kulkas terus nanti tinggal dipanasin hmm hmm aku makannya sama sayur asam. 맛있어. Gimana goblin gimana nih? Ini di gado juga enak ya. Uh, keripik ikan sambal lado soyami. cumi hmm. buat sore malam ya. Iya. Itu. Semua orang yang deket sama ini dicurigain, cemburuin. Mereka laki cakep buset gendut kunci. Mana yuk? Oh ya ini nasi merah, kulit ikan, sambal ado, cumi. Hmm. Tadang. Bang hiasnya udah lama <laughs> cuci lucu sekali bunda ini bunda dia minta ini bunda ini masukkan ah, ke dalam merah dadah eh, si bontot malangis dulu tuh jagain ya dadah <laughs> Wah. Ler, Neng jangan pulang dulu temenin Sipa. Temenin Sipa dulu. Mau jemput kakak Ikis ya. Ya, mau ikut? Kakak Ikis, ada bundanya. Oh, ada biangnya. Oke, jemput kakak Ikis. Saya pinter ya. Ibu tinggal pinter ya kakak itu ya sehat ya nak ya Di pohon panji. Dede mau kemana? Mau kemana? ikis ya ya mau oh, ikut kakak ikis ada bundanya oh, ada biangnya jemput kakak ikis saya pinter ya ibu tinggal pinter ya dijemput kan sama hmm. ibu ya pintar ya sekolahnya besok pintar ya <laughs> sekolahnya tesnya ah, bisa nggak tadi dijemput sama Unil dijemput sama Unil alamin merah mana merah merah ikut jemput tuh ikut jemput dan lihatin aja sini sih jemput kakak ya eh. <laughs> Wah. <laughs> Wah, Dadah. enough is enough